Oye que lata hoya taje, oye que lata hoya taje, oye que lata hoya taje. O tu hicuela habe chuta, o tu hicuela habe chuta, o tu hicuela habe chuta, o tu hichela habe taje. Otuhi kwela habetuta Otuhi kwela habetuta Adle ya la habetuta Adle ya la habetuta Adle sitya la chele sape Adle sitya la chele sape Otuhi kwela habetuta Awel hiyela chuta hueto buen yela hueto café hueto buen yela hueto café cuando se cuela jabe chuta cuando se cuela jabe chuta cuando ya se chela jabe tañi cuando ya se chela jabe tañi usted ve que sale mucho cabello y busca de esta planta y, la da con esto como champú y ya se brota de nuevo el cabello la persona. aprendo porque ella me enseñó a hervir mm, después lo todo <laughs> ¿y tus amigas también hacen eso? no, todavía no conocen no saben y no conocen todavía ¿y qué pasa cuando tus amigas se enferman? tienen mucha sangre. Este para la menstruación, normal. Este. Y para... Hay veces mm, no viene normal. La persona tiene siete días en duda. Siete días ocho días porque digo así, porque una vez he tenido esa enfermedad que duraba de, ocho días y yo estaba en medio del monte y me apuraba que me compon, me componía no me componía hasta que em, mi abuelita me ha dado este yuyo y, y me compuesto. Por eso estoy mostrando a mis nietas y mis hijas este remedio. Hay, hay veces yo escucho los chicos que, que hablan de hay veces hablo de mi cultura y ellos no quieren escuchar porque que estos tiempos ya no se ya no tienen que mm, valorizar su, su costumbre y así están los chicos. Sí, ellos no saben, bueno, yo no... Yo no voy a poder enseñar de vuelta porque yo no vi existir. <laughs> Ah, si no estoy si un chico quiere aprender, no va a aprender. Porque su falta su alimento de de comer cosas del monte. Ahora ya no es así los chicos. Quieren tener la comida bien. Tiene todo, este, convivientes, todo. Siempre habla así, me siento muy triste a hablar esta de mis costumbres. Era muy triste para mí. Porque yo hay veces en un día como hervir cuantos docas y hago un puré de docas con poco de sal nada más. Nunca de la mañana no tomo ni, té, nada. Me levanto, me voy a buscar cosas dulces en el monte. Nada más.